алейкум, құрметті қазақ әлі армысыздар құрметті ағайын құрметті ағайын бауырлар мен экологиялық партияға үндеу жасайын деп отырмын экологиялық жасылдар партиясына мен үндеу жасайын деп отырмын құрметті жасылдар экологиялық партиясы оның жетекшісі азаматхан әміртай сіздер парламентке өттіңіздер билікке тіркелдіңіздер иә мен сіздердің тарихтарыңызды өте жақсы білем. қалай тіркелгенін да оған дейін қандай жұмыстар атқарғанын барлығын мен жақсы білем. сондықтан мен сіздерге мынандай үндеу жариялайын деп отырмын сіздер жақсы жұмыс істеп жатырсыздар елімізде қазақстанда басқа партияларға қарағанда сіздер жақсы жұмыстар атқарып жатырсыздар жоқ емес оны мойындау керек оны айту керек иә бірақ мен былтыр иә 2022 жылы қақсап қақсап мен э, ешқандай нәтижесін шығара алмадым ол мынау біздің еліміздің экологияға тікелей қатысы бар алматы қаласында есік көлі деген бар алматы қаласы еңбекші қазақ ауданы есік қаласында есік көлі деген керемет жер бар біздің қазақтың керемет жері халыққа арналған нағыз халық демалатын жер ол маңайда тау да бар су да бар көл де бар адамға қандай нәрсе керек демалатын орын барлығы бар ол жерде таза ауа бар тау бар көл бар су бар керек болатын болса жануарларға дейін бар аңдарға дейін бар ол маңайда бірақ ол жерде ешқандай тәртіп жоқ иә не бір барған кезде не бір э, дұрыс жаңаға, әжетханалар жоқ мысалы дұрыс тамақ ішетін жер жоқ ол жерде барлығы қоқыс шашылып жатыр мысалы есік көлінде оны қазір арнайы тоқталып өтем арнайы есік көлінің қазір мен ә, керемет жерлерін жаңағы есік көлінің керемет халыққа қандай керемет екенін мен айтып өтетін боламын арнайы тоқталып мен қазір айтатыным байтақ жасылдар партиясына мен үндеу ерекше үндеу жариялайын деп отырмын неге соны қолға алмайсыздар есік көлін неге дұрыс қалыпқа келтірмейсіздер мысалы мысалы емес ол нақты дәлел нақты дәлел бар керек болатын болса мен былтыр қақсап қақсап айтқызып айтып айтып істете алмадым сіздерге сіздердің адамдарыңыз бар ғой алматы қаласында мысалы басқа мысалы басқа демалыс орындарына барып жатыр оны бәрін көрдік естідік иә бірақ қаншама мен жазбаша түрде де ауызша түрде де мен айтқан болатынмын жасылдар экологиялық партиясына бірақ қолға алмайды ол кезде тіркелмеген партия тұғын ал енді тіркелдіңіздер енді не керек сенді сіздерге не кедергі болып тұр енді жаз келе жатыр мысалы иә не кедергі болып тұр енді қолға алмайсыздар ма енді есік көлінің жағдайын дұрыстамайсыздар ма қаншама есік көлінде мысалы жерлер жекеменшікке өтіп кеткен ал олар қалай болса солай ұстап жатыр есік көлін таза ұстамайды шашылып жатыр орысша айтқанда бардақ өз көзімізбен көріп келдік біз былтыр өз көзімізбен көріп келгенбіз оны түсіріп хабар жасағанбыз есік көлі туралы есік көлі алматы облысы еңбеш қазақ ауданында есік қаласынан 17 шақырымдай жерде іле алатауының теріскей баурайындағы әсем шатқалдардың бірі есік шатқалында теңіз деңгейінен 1759 метр биіктікте орналасқан көл шамамен 10 мың жыл бұрын тау жыныстарының ығысуынан пайда болған яғни табиғи жолмен қалыптасқан тау мұздықтары қар жауын шашын суы жиналып тау аралығындағы әсем көлге айналған көлдің ұзындығы 755 метр ені 325 метр жағалау бойының ұзындығы екі бүтін онан төрт шақырым сіздер неге соны қолға алмайсыздар есік көлін мысалы экологияға тікелей қатысы бар айтатын нәрсе көп негізі сіздерге және те, атом электр станциясы ол да тікелей қатысы бар ғой сіздерге мысалы оны да айтқан болатынмын мен ал оны керісінше сіздер қолдап жатырған көрінесіздер атом электр станциясы экологияға тікелей қатысы бар өте зиян ғой ол елімізге өте зиян ғой қауіпті ол жауапкершілігі бар сондай мәселелерді неге қолға алмайсыздар сіздер қазіргі жағдайда ұсақ түйекпен арпалысып жатқан сияқтысыздар ұсақ түйекпен партия тіркелді партия енді заң бойынша жұмыс жасайды тіркелді оның қалай тіркелгенін де мен жақсы білемін иә шет жағасын айтатын болсам мынау елімізде өзі негізі елімізде жағымпаздар ә, мен жағымпаздар мен жемқорлардың мемлекетіне айналды негізі еліміз жасыратын түгі де жоқ бұл шындық кім жағымпаз кім айқайлайды кім тоқаевты мақтайды сондайлар өтіп кетеді билікке ал кім тоқаевты сынайды кім билікті сынайды иә билікке кім қарсы иә шындықты кім айтады мысалы ондайлар өткізбейді ондайларды билік шындықпен жаны қас өйткені шындықпен жаны қас биліктің мысалы мысалы емес ол шындық міне сөйткен жасылдар экологиялық партиясы билікке өтті парламентке тіркелді заң бойынша парламентке тіркелді тіркеліп алды енді жарай тіркелген екенсіздер неге ескөлі сияқты мысалы қаншама проблема бар ескөлі көлі сияқты есік енді мен айта беремін өйткені тіркелмей жатқан кезде де мен айтқан болатынмын неге қолға алмайсыздар деп енді тіркелдіңіздер жазды болса жазы келіп қалды мысалы иә соны қолға алыңыздар есік өткізіңіздер мемлекетке Жекеменшікке өтіп кетіп олар э, есік көлін таза бүлдірді иә алматы маңындағы мысалы есік көлінің жағдайы қазіргі жағдайда өте қауіпті жағдайда тұр өте апатты жағдайда тұр мына жер әбден ластанған екен мына жерде қалай адам демалады мына масқара ғой мына масқара ғой қоқыс барлық жерде ойбой осындай керемет орындарды осындай қылып қорлап жатқан Есі жоқ сұрау жоқ не бақылау жоқ осындай орындар қоқыс мына жерде де баклажкалар жатыр қағаздар неше түрлі қоқыс жатыр иә әжетхана алдырып жіберейін тамақ қалдықтары иә туризм дамытамыз дейді жаңағы разовый пакет және тамақтың қалдықтарын өте күшті дамудамыз ары қарай жылжысақ жылжи береміз барлық жерде осындай қоқысқа толы болмайды уже белгілі бүкіл таудың басына дейін демесе де ол дейін қаншама қоқыс жатыр қараңыздар ой алай мінекей қоқыс болған қоқыс қараңыз нөлден бастап былай қоқысқа толы мінекей іші өте лас көлдей лас қоқысқа толы сонау 1963 жылы көл тасқыны болып қаншама адам қырылып қалған сондай апат қайталанып келуі мүмкін деп отыр мамандар мына Исік көлінде 1963 жылы су тасқын болып қаншама адам қырылып кетті сол жағдай қайталануы мүмкін мына жерге оған кім кепілдік бере төбемізде бес көл тұр иә шырылдап есік көлінде шырылдап бір екі үш белсенділер бар мысалы солар шырылдап әкімшілікке де барған енді менің көтеріп жүрген мәселем мынау көл, тағдыры үш жыл болды осы мәселені көтеріп жатқаныма мынау ата заңымыздың бірінші бабында мынау халықтың өмірі деп кеткен басымызда көл тұр есік қаласының үстінде төрт көл тұр ал енді біздің ата заңымызда мынау апатты аймақтар жеке жеке өтімейді делінген бірақ заң бұзылып жекеше қолына өтіп кетті осы өзіңіздің алдыңызда болған ағаңыз да бұл жайды біледі қанат мырза да біледі мынау батталып мырза да біледі осы мәселені көтеріп жүрмін осы ауданның азаматтары осы әкімшілік істейтін азаматтардың көңіліне қарап ата заңымыздың отыз екінші бабын пайдаланбадық үміттендік әне облыс әкімі шешеді міне облыс әкімі шешеді деп сондықтан 141 гектар жерді есік көлін қайтарып өкіметтің қарамағына беруіміз керек осы жерде селозащитаның бастығы бар ма екен техникасы жетеді қырық адам жұмыс істейді жетпіс алтыншы жылы құрылған өңкей мамандар ал енді көлдің тағдырын есік қаласының халқының тағдырын электриктарға беріп қою деген ол бұл өте ұят нәрсе маман емес үш жыл болды мінекей есік көлі қаңырап босқа тұр заңсыз шлагбаумды қойып тастаған халықты өткізбейді жаяу ғана өтеді машинаны өткізбейді ал неге десеңіздер су ішіп жатырмыз дейді ал есік көлінің суын барсаңыздар былғаныш ана қазақ кз ютуб каналынан көрсеңіздер болады есік көлінің тағдыры не болып жатқанын бәрін түгел түсіріп сол ютуб каналына салдық сондықтан көп сөйлемей ақ қояйын мына есік көлін өкіметке қайтарыңыздар және де мынау ә, апатты аймағын қайтарып беріңіздер көл аймағын апарып және де туризмді қайтарып беріңіздер және де менің айтарым ес мынау көлсайды айтып кеттіңіз өзіңіз көлсай жақсы дамыған әйбат жақсы ал енді біз қай жерде кембіз көлсайдан бізде де жеріміз бар көліміз бар халқымыз бар ақшасы бар азаматтар бар сондықтан туризмді дамытып осы есік көлін көтерсек біздің халықтың арманы сол әкіммен де кездесіп сөйлескен айтқан жиында да қаншама жиында да айтып жүр мысалы шырылдап ертең ә, дамбы жарылса апат болады апат қайталанып келуі мүмкін алпыс үшінші жылға апат қайталанып келсе халық қырылады көл деген өте лас ауыз су ғой ауыз су ауыз су халық ішіп жатыр иә сұмдық қой мынау шлагбаумның ана халық өткізбей машина өткізбей қойып тастағаны олар айтады мына көл есік көлі ауыз су халық сушылары сондықтан машинаны өткізбеген себебіміз көл таса болу керек сол үшін біз қойып қойдық деп машинаны өткізбей халықты жаяу жүріп жатқан міне осы осыны біз егер ана машинаны өткізетін болса болмайды екен да осыны елдер ішіп отыр көлдің ластанғаны соншалық сол жердегі бөгеттер бұзылуға шақ қалған ерте ме кеш дамбалар жарылып көл тасып шайып кетуі әбден мүмкін бұл мәселе бүгін туындаған жоқ сол есік көлінің орман тоғайлы керемет жерлерін мынау біздің шенді шекпенділер иеленіп алған иә байсымақ ұрлықпен байыған шен-шекпенділер елін болған бірақ ешқандай нәтиже шарып атқан жоқ ешқандай жұмыс істеп жатқан жоқ яғни ол есік көлін таза ұстап жатқан жоқ тағы қайталап айтамын орысша айтқанда бардак соны неге байтақ жасылдар экологиялық партиясы сіздерге тікелей қатысы бар экология болғаннан кейін табиғат болғаннан кейін сіздерге тікелей қатысы бар неге соны қолға алмайсыздар енді жаз келе жатыр соны қолға алыңыздар мемлекетке қайтару керек оны мемлекетке қайтарғаннан кейін оны халық пайдалану керек халық оның пайдаланып халық қызығын көру керек ол есік көлінің есік көліне қарай бара жатқан жолда екі шлагбаум бар екеуі де тегін емес міне былай ғой вообще бір адамның чегі мынау налогтікі үш жүз алты теңге отыз тиын анау екі жүз теңге услуги услуги бес жүз алты теңге отыз тиын болады әрқайсысынан өткен кезде бес жүз теңгеден алады екеуінде мың теңге мысалы әр адамнан мың теңгеден алады екеуінен өткен кезде ал ол ақша қайда барады әрине ол ақша жекеменшікке байсымақ, байсымақтарға өтіп кетеді біреудің қалтасына түсіп жатыр ол ақшалар соны неге ұқпайсыздар оны тегін қылу керек тегін халық тегін өту керек ол жерден сол жердегі күзетіп жатқан күзетшілер онсыз да ақылы жаңаға айлық алып жатыр ай сайын мысалы оларға төленеді үкіметтен төленеді оларға айлық болмаса жекеменшікке өтіп кеткен жаңағы шенеуніктерден оларға ақы төленеді ал бірақ сол жерден өтіп жатқан ақша оларға емес біреудің қалтасына түсіп жатыр ол ақша оның барлығы тегін болу керек халық қызықты қызықты көру керек сол қызықты тегін көру керек қызығын халық мысалы өтіп бара жатқанда бір әжетхана жоқ дейін дұрыс бір асхана жоқ дейін дұрыс мысалы отырайын десе бір орындық та болмайсың ана жерден көлдің басына барған кезде мысалы көл лас қоқысқа толы ы, жан жақтан туристер келіп жатыр бірақ жерде қалай болса солай боқтықтың арасында мысалы жатыр олар демалып иә өздерінше демалған болып біз барған кезде сұхбат алып сөйлесіп қалып едік сол туристермен قازغستان فيها مقومات السياحة فيها أماكن سياحية ما شاء الله طبيعة آه، اسواق مثلا الشوارع نعم. آه، مدينه الماتي ما شاء الله شوارعها نظيفه لكن هناك بعض الاماكن السياحيه الاماكن السياحيه وصلنا جيرك كيليسني تواليت جوب تواليت جوب وطرات نجير جوب سيرفيس جوب برسول تخصصنا асханалар жоқ дейді асханалар жоқ ә, бұндай нәрселер жаңағы ә, туризмді көтермейді жаңа ада ә, былайша айтқанда түсіндік олар бірден айтып жатыр ешқандай иә демалыс орындары ешқандай жоғарғы дәрежеде емес иә жоғарғы дәрежеге ешқандай сәйкес келмейді сапасы өте нашар деп жоғары сол туристердің өзі айтып жатыр мысалы ұялғанымыздан жерге кіріп кете жаздадық біз ұялғанымыздан қазақтың өзіміздің жерімізде қазақтың туристер келіп иә үндістер бар арабтан келіп жатыр мысалы иә келіп сөйтіп біздің жаңағы жеріміздің көл, есік көліндегі жағдайды тура бетімізге айтып жатыр осылай иә жоғарғы дәрежеге сәйкес келмейді сапасы өте нашар мысалы демалыс орындары ешқандай жоқ отыратын жер жоқ әжетхана жоқ Маңай толған лас шашылып жатыр деп мінекей құрметті байтақ жасылдар экологиялық партиясының жетекшілері мен сіздерге үндеу жариялап отырмын жеке өзімнің атымнан иә қазақтың азаматы ретінде сол есік көлін қолға алыңыздар жаз болса келіп қалды міне жаз екі үш айда жаз болады енді келіп қалды сондықтан осы есік көлін қолға алыңыздар жеке өтіп өткен есік көлін мемлекетке қайтару керек мемлекетке қайтарып халықтың меншігінде болу керек ол халық пайдалану керек халық тегін пайдалану керек қызық тегін қызықты көру керек халық халық меншігіне өту керек сондықтан бүгін әдейі мен сіздерге эфирге шығып бүгін айтып отырған жайым